Saluton al cioi, ni vudia via dio. Hodio mi volos proponi ion novan. Anue mi devas diri che mi estas iom laca do, se mi subite odcedas en la mezo de citiu filmo, simple esos pro tio che mi volos dormi, cae hazarde mi credes che musho jus en flugis en mian oculon. Kiel fec? Gis, verisain esos musheto, sed fec! Ah, Okay, ok, bone, do, Jen mia nova filmo, mi supposas. Do, ĉu vi... Ah, fek! Fek al vi! Pardonu in, mi simple devis per al necesejo por purigi mian oculon, char tio estas fec hazarda. Do, nun mi volus montri al vi mian proponon. Do, dum la pasintai du semainoi, mi comences instrui esperanton al mia edzino, kai si estas dena sculo de la Cina, sed ciam si lernas esperanton, si percipe lernas per de la Angla, char si estas simila lernanto kiel mi, si shatas au si preferas spekti filmoin a lezionoin, kai simple lerni ti kiel si ne tiom emas legi libroin au legi ereteioin kai tio plu si fakte volas parescau active vide pato preni in la leciono. to mi proponas ci tion se vi estas cino ca vi bone parolas esperanton faru vid video lecionon, pardonu min mi <laughs> ancora esas iom ridema faru video <laughs> AL mi Faru video lecionon en la Cina kai instru esperanton kai depende de kiom bon kvalita gi estus kai kiom longa gi estus kai kiom da video vi faras mi estus preta pagi sufice multe por tio sed mi pagos per miriado do se vi volas fari tion kai vi havas ideon kai proponon diru en la komentejo sube kion vi volas proponi al vi povas simple diru ke vi volas kontakti min kai tiam ni povas private paroli kai ni povas negoci ion ĉar mi honeste volas ke estu plida filmui en la China por studi Esperanton, porque ni povu au shuti ilin al YouTube, char esto sufiĉe grande como numo de chinai parolantoj ekster Ĉinio, kaj ankaŭ ni povas al shuti uh, tiu en al la ĉefaj kutimaj um, chinai retejoj. Tute ne gravas, mi simple volas ke estu pli da video en havo uh, pri Esperanto en la ĉina. Sed pro tio ke mi estas tiom donaceman nun, mi estas preta por pagi al aliaj esperantistoj kiuj ne parolas la ĉinan. Do ekzemple, se vi vi havas bonan ideon por filmo en esperanto kai vi vi bezonas iom da mono por fari gin diru, diru en la komentejo sube kai ni povas negoci vian ideon kai mi povas pagi al vi se mi kredas ke gi meritas pagon kai ankaŭ se vi estas youtubisto kiel mi kai vi sufiĉe regule al ŝutas filmojn al youtubo post nun en meto vian adreson vian miriadan adreson en vian priskribon kai kiam mi spektos viajn filmojn mi donacos iom da miriado al vi. Char mi opinias ke ni kiel esperantistoi kai youtubistoi devas subteni unu la alian. Kai kiam vi alshutas filmu in al youtubo, ne simple alshutu porke vi povs ricevi ion de mi. Alshutu char vi opinias ke gi estus interesa filmo, au io tia. Ju pli interesa gi estos por mi des pli mi donatsos al vi. Kai mi intensas donatsi almenaŭ la plejparton de la donaco kiun mi ricevis do tio signifas che mi fordonacos almenaŭ du eble pli da australiae dolaroi da miliado. Do, compare vi devas stadigi um, miliadan monuion, se vi nes cias kiel fadi tion, estas ligilo en la prescribo al mia antaua filmo, ca anca mi jam trovis filmoin de aliei homoi per kiel um, ec havi miliadon, do mi enmetes prescriboin al tiui, uh, uh, mi enmetes ligiloin al tiui filmoi en la prescribo de citiu filmo. Do, se vi shatis citiu filmeton, vi cias kion vi devas fadi, shatu gen disconigu gin, kai abonu mian canal se vi ancora ne abonis, kai mi vidos vin cioin el veronta filmo. Kai se vi ne estos tie, mi pagos al iu per videado por mortigi vin.